Вот. Вот, они очень шевелится. Да, да. Он еще, дышит. Вот, они еще дышат. Анькуш. Ну, что, прыгать? Вот так вот.